fazer mais um rapel aqui, só que dessa vez nós vamos estourar a porra toda, hein? Recharge active! Peguei. Peguei, é meu. Mil. E aí galerinha, quem fala aqui é o Vortex, trazendo mais um videozinho pra vocês Também tô jogando aqui Rainbow Six É um jogo da Play Um jogo bacana aí, 5x5 Bastante estratégico aí Vamos jogar, eu já trouxe um vídeo dele no canal Tô trazendo aqui de novo, porque tá aberto aí o Open Beta Joguei na Close de Beta aí, em outubro se não me engano E agora prestes ao breve lançamento dele, já liberaram o Open Beta aí. Vamos jogar mais um pouquinho que o jogo é massa. Salió el D, ¿no? ¿Batí en el PTU? ¿Hola? Perdón, perdón. pera pera para. Toma agora. Oh, no. E já faleci aqui já, tirei metade da vida lá do multi, acabei morrendo, vamos ver como é vai ser. Deixa é que aí quero gravar. Thank you. É Deus, que mutei o amiguinho aqui que tava aí muito alto aí. The diffuser has been recovered. Não deu tempo, ia passar pra ele a cal aqui, que tava na garagem, mas não deu tempo. Então esse é aí, um a um. A gente defende agora. Novamente aqui. Um grade pulse aqui, igual fui da última vez. Vou pegar, vou pegar a 12 dele aqui pra vocês verem. 12 ainda não tem nenhuma mira dele aqui, só na, na UMP mesmo. Mas vamos ver o que, que dá aí, galera. Secure the area, keep the bombs protected. Op 4 located a bomb, protected. seconds to insertion. Five seconds and counting. Top 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. dois, um pela cara. Peguei. Acabei pegando uma amiga ali. Isso sim. Ai, ah, eu não vi o cara no, no buraco. time que me matou. O time acabou dando um TKzinho de leve aí. cara avançou demais, que acabou morrendo lá. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Boa fotinhas ali. Linda. Linda. Boa, moleque. Então, agora atacando de novo. Quem fizer três pontos é o vencedor aqui. Vou jogar com a outra arma aqui dele também para vocês verem qual que é. Aqui é uma flashbang, mas eu vou jogar com o charge para pra destruir alguma parede se precisar. Então 2x1 um pro time, eu tô meio mal aqui nessa partida. Vamos ver o que, que dá aí, galera. Vamos lá, os dronezinhos de novo. Vai ser no segundo andar agora, pelo visto. Upstairs. Ten seconds. Five seconds to insertion. Aí, cara, com interferência causa dano. The diffuser has been secured. A bomb must be located and defused. Vamos aqui com essa arminha aqui. Vamos lá ver o que dá. Tá lá no segundo andar agora. Bem ali em cima. Vou fazer um rapel aqui. estourar já o bagulho. que só que dessa vez nós vamos estourar a porra toda, hein? Breach charge is active! Peguei. Peguei, é mil Meu. O último kill aí. Aparece aí, final kill. Mil que o ganhamos, galerinha. Então, esse daí foi o joguinho aí. Essa aí foi mais uma partidinha aí de Rainbow Six. Não fiquei com fragzão aí não, mas ganhamos aí a partida, é o que importa, o team play rolou aí. Então, galerinha, valeu aí por ter assistido. E é nóis, fui!